Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi yang beragama lain Hari ini kami akan perkenalkan produk terbaru dari SPL Audio dengan tipe Verde Series Untuk line ray system dengan tipe Verde 10D dengan spesifikasi 2x10 inch dan 2x driver tweeter 1 inch Untuk speaker, kami menggunakan produk dari SPL Audio dengan tipe 10MD26. Dan untuk driver Twitter, kami menggunakan produk dari SPL Audio dengan tipe S20. Untuk subwoofer dengan tipe Verde 18D dengan spesifikasi 2x18 inch menggunakan produk dari SPL Audio dengan tipe 18P201. Untuk power, kami menggunakan produk dari Aspal Audio dengan tipe TX1500 untuk high. Untuk middle, kami menggunakan power dari Aspal Audio dengan tipe FP18000TT. Untuk subwoofer, kami juga menggunakan produk dari SPL Audio dengan tipe SP8000. Untuk loudspeaker management, kami menggunakan produk dari SPL Audio dengan tipe DP480 dengan spesifikasi 4 in dan 8 out. Untuk mixer, kami juga menggunakan produk dari SPL Audio dengan tipe GL2400. Untuk efek vokal, kami juga menggunakan produk dari SPL Audio dengan tipe S-Verb. Untuk semua spesifikasi yang saya jelaskan tadi, kami menggunakan pure dari produk SPL Audio. Demikian penjelasan tentang spesifikasi dari produk SPL Audio Friday Series. Jangan lupa follow Instagram kami di SPL Audio Profesional dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat menyaksikan.